suginta, Atuh deres tambah dibere teh sugin teh percis. Da ya ieu mah pan dibere terus sugin teh. Tah. Aya Kiai Ahmad ahli Allah. Tadi sia anu nanya. Sia ieu nanya dalil Allah ulama ke makhluk. Eh, babari maha coba siap pernah jalan-jalan tente kalau laut pernahwantahki amad pernah kalau laut jadi mata hat ca ku ahli Allah makan mata nyandung Ad sindung <laughs> Hai tadidis si pernah jalan-jalan kalau pernah Hai pernahntehaju eta parahuna o yague lain pernah pernah de ceja lantaran ke bawahwaku ombak obaknya gede paletik bede saat siaka bawa ombak di tengah laut diluhur parahu siapku mahaeta perasaan si waduh cekiak poho ke anak pemajkan boho kebaturan poho ke pemerintah poho ke masyarakat si nu pakai kagetaha nunnyiin Allah jadi Allah meperasaanap kurang kawaran namun ayah jelemak ibadah-ibadah diber muriang Wow supaya ingat ka Allah Aya di kawaran tuh main apleh bay, Main gua apleh bay, Hobi tuh mah duitan tapi. <laughs> tak, belah diri tuh daek salat jana. Nah, gua lo Allah ke. Nges gering bapaknya lagi ya Allah, ya Allah. Tak. jak Allah Ayah gersep gak dengan sholat siat. Gersep. terus bay ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah jelema mah asal geus kejepit bae kakarak inget ke Allah. Asal geus kejepit bae inget ke Allah. Berarti Allah teh aya di mana perasaan. Jadi lamun kurang henteu daek inget ke Allah, engke ku Allah ditegor. Dagang karung tileletik. Tapi terus bae bangkrut. Ngalamun ya Allah, <laughs> dah. Mulainya ya Allah. <laughs> Allah ya Allah ya Allah ya Allah asal Allah ya Allahan diberre maju de diberre maju di order Aayoi bo terusg ya Allah ya Rob manaplah Allah sekali-sekali diberre bangrut diberre muria diberre begoong diberre <laughs> tak supaya iget gak Allah ku perasaan mulai perasaan ayaah Allah teh ketika orang kejepit gitulah anu nggak bisa karena perasaan etak Apakah aya pendidikan di Universitas Malaya pendidikan anak di sekolah Malaya ketigayaan nunek jari kepala desa dukung kurang kira-kira bener mah tapi duit Nah lah dicoko etigmah bangun negara bangun bangsa lebun kepala desa SPPT acak-acakan ya kudu ayat tapi ulah sok nyokot duit sobo kanana Kyaimahrinamah menang lah ajaku sanrina bikin Kyina PR gitu dutak bupati akrab jengkula Gubernur akrab kamar di Kapolda datang is diancangtawawas ya mere duit sesuai di harilah meletik Kiai sok dibere oh sok. Jadi ka manakeun? Ayah kuat sok nari mana? Mana? Lah pokoknya ayah, bebo ayah lah. menantak oleng. <laughs> Tah. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi iya perasaan ayana Allah teh ketika orang darurat, ketika orang kejepit, didikan ngarasakin ayana Allah teh di pondok pesantren lumanap untung gedela umun ayah jele anak naha yang masntren sama untung dan lain lalagaan keuntungan anak saku ma hadis andu tadi dijelaskanku eh, Habib tidak matammu Adam in kota Amalu Iilamin saladatinriatin waminntawi wawalaaddinlahku <laughs> boga anak masantren bisa ngaji nyana salat tahajud sholawat shodaqoh Bapak Nangis jadi tulang belulang di jero kuburan tapi ngocor di Waladdin Sholih Masya Allah nyana langsung a tahajud shodaqoh Masya Allah nikmatnya wolumbak boga anakren bakal salabat Bapak bakal salamet Bapak anaknya terus main panas terus-usan nih panas <laughs> barang ditempuh anakaknya nyampe ke mana sih tolong nyampe <laughs> para ja muslimin muslimlibat ramakumullah teangan ke urang pendidikan anu bisa ngagarah ke ibadah dunia bakal ditingalkan kerang kurang loba contoh ku nueh lurah tata ngo eh maut lu ebre mautrah maje ngo maut mulai lurah hambalayan lupa resep jasa karena dunia dialkan tapi lamun santri kermajena ngaji Pak wa disambut idadari oh ya Allah ya santri ya santri santrilinacece padahalton idadariwala lain santri tol <laughs> hasut santri bidadari pikiranlah ya Allah Udinha <laughs> Ya Allah ya Rabb. Tuh. Keistimewaan sorga luar biasa. Tetapi paling anu menonjol bidadari. Lantaran bidadari mah dijieuna tina opat perkara. Hiji minal miski, kedua minal ambar, katilu minaz zafaron, kaofat minal bati. Wah. Wow. lamunpet harga namun maka duit kurang 500 juta kapan di Puri 50.000 hutang anu osok me orang kawaron bidadari diceritakan Nawawi lamun bidadari niduh kalau laut laut jadi sengitkabB wo jadi amis tuh asinan nurrek numpakana model haji penho santri <laughs> santri lamun mas ya Allah di pendek wari masak teh jeung segala rupa di dahar sebabnya nama diciduhan ku anak. <laughs> beda <laughs> beda dari Masya Allah luar biasa nah ditanya ku malaikat eh bidadari hari ibadah sih iya. anu bakal ngawin anjen saha bakal ngawin kaulama orang ditulis di dieta di da dan iman ahabi wajabat taklah jeman kaula mesti takwaka Allah jadi jeilban utawaka Allah eteta adalahnggis ngamas kawinan bidadanwa hmm. Allah tekan santri santri mah udah uh, pegawai ngaji terus ngaji sholat sholat puasa tahajud duha subuh bae doa jadi wali dong atuh jadi wali eta santri dah eta teh mas kawin bidadari Masya Allah Karim Nah iyalah bidadari-bidadari itu ya Nu dipersiapkan di akhirat skadarpangbubunga jangan ahli-ahli sorga Allah ngadamel bangunan di sorga di Jeronna 75mah dihiji di manana 70 kamar dihiji kamarna 70 tempat tidur dipan 70 dipan hiji dipan 70 sprei Tujuh 70 hiji-hiji spray ayah bidadari bidadari itu pakai kutang ya. <laughs> Atuh. Masya Allah ini peruntukan yang santri Alhamdulillah sok santri baik Yeay <laughs> Ayo mendek amanat ke malaikat ridan ulah nu hiji <laughs> ya Allah ya Rob nah iyalah jadi ayah pang bubunga tapi nu istimewa adalah kapanggijin Allah bidadarian kenikmatan surga bubuan gedong-gedong jeng perhiasan hij kapanggihng anak kalau Allah ya Rob lemun Abdi boga amal haju amal Abdi kas soga amal Abdi bikin kamu hayanganangga dibikenmal Abgaga lain soga lantaran di sorga bakal kappangijing Allahngka pagi Allah sakit nikmat kepang Allah wa para Ambia para Musalin di dunia gene Kapgi Jing Allah Kanjing Nabi Musa kapan ijing Allah di Gunung Turkina Kanjing Nabi Ibrahim kapan ijing Allah di sene Kanjing Nabi Yunus Kapan Ijing Allah di jerola Kanjing Nabi urang kappangggijing Allah di sidratil muntaha tanda-tanda kapanjing Allah na dibuktikan kukusnya Allah nti nyaritakan kubata Kap mual aya bisa nyarita lantaran ulama war Satulambi atau sarapunggis derajat Walban di dunia kedeh kapanggi J Allah nganti menang nyaritakan sebab tadi Allahmah perasaan perasaan orang ayah Allah guyslaupun orang terasa Allah ayah yang hebat kan ka aya gagah per lente tapi orang han biasa bangun tertujut tadi <laughs> gitulah para jamaah kaum muslimin wawal muslimat raaimakumullah lamungiss perasaan J Allahaihim ayalama Sugi tapi pamajikannya hiji lamun pamajikan nana hiji teakan lamun pamajikan senang milu senang pemajikan gering milu gering pemajikan kamu mana nyana mikiran datanglah babaturan nana, cek babaturan ada bos ente kan sugi segala ayah kalau lain sekedar sugi tapipingpang Sugi sedang awewekan loba awewe Masya Allah lo wajar Nente Bos boga pemajikan obat pulah hiji minimal dualah sok hiji baik jadi karunnya kapostnyaong oh, kok harta loba gagah pinter tapi pemajikan hiji baik cemen dunia aya di Bos pinter di Bos ga gak di Bos kuat di Bos pejikan cemen <laughs> akhirnya banyak balik kembatura danang alammun datang Bos renung meringan rokok bener su hayang naon B bisa hayang bangunan dibangun kok mau dahar pakailah gitu. mobil nggak lain hiji ambala ya. tapi pemajikan aing hiji baik. Ya. aing cemen noga jadi aing jol be pemajikan anak datang ngawakin cai kadele ku pemajikan bangun bingung dah gitu cek pemajikan kak, bangun bangona bingung be keur kenaon sih Entuh, jadi tuh kaget kan kenaon eh, sih